Ciao! Allora, oggi vi volevo parlare di questa palettina della Essence. Questa è All About Nude, che secondo me è carina. Non ho acceso troppe luci perché così i colori non risultano troppo falsati, infatti sono abbastanza fedeli all'originale. Eh, ve la faccio vedere adesso perché lo sto usando, si vede anche, alcuni hanno già il solco, quindi prima che si sgretolino i colori ve la faccio vedere. Allora, il prezzo è di 4,49 euro quindi consideriamo che una palette eh, a basso costo comprende 4 e 4 8 colori eccoli qua di cui abbiamo due che sono leggermente illuminanti abbiamo dei colori sulle nude ma adesso ve li mostro meglio e due più scuri di cui uno matte e uno shimmer così si vede davvero poco ma adesso andiamo a sbocciarli e poi vi dico cosa ne penso allora la prima fila abbiamo questa questa e questo è il marrone più scuro ed è completamente opaco allora andiamo a vedere vediamo che c'è il bianco questo che risulta sulla eh, risulta davvero trasparente sulla mia pelle e poi il terzo che è questo leggero marrone e il quarto è il marrone più scuro vedete che il secondo colore che è questo qui risulta eh, quasi invisibile quindi eh, va bene proprio per eh, la palpebra volendo come si dice per ehm, la colore di base ecco andiamo avanti vi mostro la seconda fila facciamo così che abbiamo questo che è shimmer qui aspettate ve li faccio vedere il secondo che è questo qui terzo e il quarto che è questo marroncino un po' luminoso adesso li andiamo a fare vedere vi faccio vedere eh, sì, qui vedete che è un po' più luminoso questo due 4 vedete anche in questo caso che primi, eh, il primo colore ok gli altri due eh, vanno a scomparire sulla mia pelle quindi questa palettina che la si vedrebbe così ok allora i primi due colori eccoli qua sono illuminanti da, per dare un attimo un punto luce poi abbiamo dei nude questo più sul rosa e questi più sul beige abbiamo un, un marrone di cui uno caldo e uno che è il più scuro che è proprio matte quindi va bene questi due vanno bene nella piega dell'occhio per dare definizione e questo è leggermente shimmer eh, così si vede, ecco e, ehm, è un leggermente shimmer cosa dire di questi colori? è una palettina da 4,49€ quindi neanche 4,50€ quindi è, è per quello che è va bene proprio per tutti i giorni perché si possono fare delle combinazioni anche carine è, è un pochino polverosa ma non troppo devo dire che ne ho trovate di più polverose sinceramente e mm, con un primer dura tutto il giorno ad esempio il trucco che ho su e l'ho sulla stamattina quindi mh, mm, se cercate una palettina con dei colori nude con dei colori che possono andare bene tutti i giorni eh, vanno bene per la carnagione chiara e media per la carnagione scura ehm, sono troppo sul beige a dirla tutta comunque sia è una palettina che per me vale anche perché ricordiamoci che è sempre da low cost quindi potrebbe essere una mm, cosa carina ecco ve l'ho fatto vedere adesso prima che si sgretolasse, si spolverasse o che eh, perdesti qualche pezzo perché vedete che la sto abbastanza usando quindi che dire, fatemi sapere se l'avete provata, come vi siete trovate e io spero sia stata utile se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime recensioni. Ciao!